今回ばかりはお前の力が必要だ名探偵えシンガポールで起きた殺人事件現場には血塗られたキッドの予告状その狙いは伝説の秘宝しかし400戦無敗の最強の空手家京極誠が立ちはだかる キッドなぜ俺をここに中身を言い当ててくれよ名探偵殺人という名の謎めいた拳の中身をなキッドの方も間もなく片付くかと偽りだらけの男に守られたくなんかないわねえ新一私たち付き合ってるんだよねあんたが黒幕だということは分かってる 海底に葬られた伝説の秘宝が時を経てシンガポールの闇を呼び覚ますまさかあいつ今度こそ絶対に自分から離れないでくださいお宝を盗み出すのが俺の仕事だ死ぬなよきっと